Jeremiah, oi! Huh? ਲਾ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਹੱਥ ਲਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਓ ਰਾਜੇ ਵਾਂਗੂ ਕਦੇ ਖਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੂਰੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਰੀਝਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਓ ਰਾਜੇ ਵਾਂਗੂ ਕਦੇ ਖਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੂਰੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਰੀਝਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਅਰਮਾਨੀ ਤੋਂ ਨਾ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਰਮਾਨੀ ਤੋਂ ਨਾ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲਾਲ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਲ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਲਿਸਨ ਔਕਾ ਸੌਕਾ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਆ ਕੰਮ ਸਦਾ ਰੱਖਿਆ ਚੜਾਈ ਤੇ ਸ਼ਾ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹਾਈ ਫਾਈ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਜੱਟਾ ਟੀਵੀ ਬਾਏ ਕਾ ਜਾਣਾ ਏ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਜਾਣਾ ਏ ਕਰੇ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਬਸ ਕਾ ਜਾਣਾ ਏ ਐਲੇ ਵਾਲਾ ਗੱਲਾਂ ਫੋਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੋੜਦਾ ਕਰੇ ਵਾਲ ਗੱਲਾਂ ਫੋਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੋੜਦਾ ਸਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰੇ ਵਾਲੇ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਜੱਸੇ ਕੋ We on the road, baby. J Vermonioy, huh?